Gia Rude Fly 2020. Ra, para todo mala cura. 2020, Rude Fly. Sin censura, desahogar nuestra locura. En las alturas, con cordura, cultura. Firme mi postura, lo malo rasurra Ja. Cambia pensamiento y actúa. en la vida, alto y bajo, Truco, un fracaso, ja, va para récord, estilo mantengo, firme conciencia, el pensamiento de la calle, libre como el viento, vengo violeto, ja, regalando música, ja, para la gente oyente del cruce de la muerte, para familia, contribuyente, 2020, G.R. de fly, humildemente, sencille, nobleza presente, ja, generosidad, auténtica yo del bloque, lo marginal Acá la dictadura real Mucho bla bla, la rima le sale falla Querí tomar, toma conciencia Agradece y valora El momento es ahora Haz lo correcto, no lo fácil Hablemos más de la vida, menos de las personas